жердин нерселерди өзүнө тарткан күчү оордук күчү деп аталат жердин бетинде ылдамданууну жердин массасы жана радиусу менен көрсөтүүгө болот эгерде нерсени жерге салыштырмалуу аш бийиктикке көтөрсөк анда эркин түшүүнүн ылдамдануусу төмөндөгү формула менен чыгарылат